Då ska vi titta på ett nytt kapitel som handlar om kraft och krafter. Isaac Newton som var född 1643 till 1727 är en känd, känd fysiker och matematiker. Han växte upp i ett jordbrukarhem. han var ju oduglig som jordbrukare men han var duktig som tekniker. Så vid 18 års ålder så tog han, gick han på universitetet i Cambridge och då stängde de mellan 1665 och 1667 på grund av pesten. Och då studenter fick vara hemma där i två år. Och det var under de där två åren som han upptäckt, gjorde sina framstående upptäckter som han skrev mycket. Och bland annat det som han är mest känd för det är det så kallade äpplet. Att äpplet föll ner. Det vill säga gravitationen. Och han kommer på att det här måste bero på en universell kraft som är lika överallt i hela universum. Och det måste vara den här kraften som gör, även gör att månen är kvar i sin bana runt jorden. Så, som sagt, han insåg att, alla, att de här samlagarna gäller överallt. Och han sammanfattade alla fenomen som man hade med rörelse i tre kraftlagar i en artikel Principia Mathematica Philosophia Naturalis som var på latin och den anses som den viktigaste vetenskapliga skrift som någonsin har blivit skrivet fortfarande. Och vad är kraft då? Jo, kraft är precis som hastighet en vektor. Det vill säga den har både en viss storlek och en viss riktning. Och enheten för kraft, F står för force, är lika med en Newton. Så det bygger på hans efternamn här. Och i det här fallet har vi en en kar som drar en bil med, han har en kraft på 100 Newton. Sen har han en viss storlek och en viss riktning. Men ofta verkar ju flera krafter på ett föremål. Och då brukar man beräkna den resulterande kraften FR. Brukar man skriva F för force, R för den resulterande. Och hur gör man då? Till exempel här har vi en större person och en mindre person som drar åt olika håll. Och den vänstra drar åt 150 Newton och den högra drar med 50 Newton. Så drar den åt samma håll, då adderar vi. Men drar den åt olika håll, som i det här fallet, 150 vänster, 50 höger, då subtraherar du. 150 minus 50 blir ju 100 Newton. Så att åt olika håll och samma håll så brukar vara ganska enkelt. Det blir lite värre när man har krafter som är vinkelräta och det händer ju ganska ofta att vi har man gör då att man tänker det här som en rektangel och så vill man ta reda på diagonalen. Och det är det här som blir den resulterande kraften. Och här har vi en triangel vi har här. En rätvinklig triangel. Och hur bestämmer den resulterande kraften här? Jo, vi använder Pythagoras sats. Som säger att vi får ju att FR, i det här fallet den resulterande, är hypotenusan. Den är kvadrat. Det är lika med ena katetern är kvadrat mot den andra katetern i kvadrat. Så, så kan vi få reda på den resulterande kraften. Till exempel i det här fallet, om F1 är något högre 400 Newton och den är något rakt upp är 600 Newton F2. Så får vi då att FR, den resulterande kraften i kvadrat, är lika med 400 kvadrat plus 600 kvadrat. Som gör att vi får den resulterande kraften ungefär 720 Newton. Det är ju precis samma sätt som vi räknar med hastigheter. och med två vektorer åt olika håll att vi får reda på den resulterande vektorn. Och ibland vill man reda på vinkeln här. Alfa. Och alfa, vad är det? Jo, det måste vara den motstående sidan. Där har vi ju F2, samma höjd här. Det är lite närliggande. Så då blir det ju tan alfa lika med F2 delat F1. Men ibland vill man också dela upp en sned kraft i två vinkelräta kraftkomposanter. Det brukar vara betydligt enklare att göra det istället för att räkna på en sned. Och då måste man många gånger veta den här vinkeln. Till exempel här. Vi vet den här kraften F, men vi vill ta reda på vad F1 och F2 är. Och vi vet den här vinkeln här emellan alfa. Då tittar vi här, utgår från vinkeln alfa. Då får vi sinus. Sinus är ju motstående genom hypotenusan motstående, det är höjden på den här sidan, det vill säga F2 och hypotenusan är ju det kraften vi har. Och räknar vi ut det så får vi att F2, den som är uppåtriktad i kraften, är lika med kraft gånger sinus alfa. Och vice versa om vi skulle ta reda på vad den närliggande är, den som är här efter, den som går till höger, så är det ju närliggande genom hypotenusan, det är ju kos. Så därför får vi att kos alfa är lika med närliggande genom hypotenusan. Och skriver om det så får vi att den närliggande är lika med kraft gången kos alfa. Vi ett exempel på det här. Hur stor blir den framåtriktade kraften om vinkeln är 38 grader? Jag har här en kart som drar med 100 grader snett uppåt. Den framåtriktade kraften är den här vi ska ha hitåt som drar den här som rör på den här bilen framåt. Ibland kan man måste ta reda på det för att se vad accelerationen blir. Vi vet att den här vinkeln är 38 grader. Ja, då tänker vi det här. Då har vi närliggande här och vad har hypotenusan här? Närliggande hypotenusan, det måste vara kos då. Så då ser vi att kos 38, närliggande F1 och hypotenusen F. Och då får vi att den närliggande, den framåtriktade kraften är lika med hypotenusan gången kos 38. F det vet vi, det är ju 100. Så 100 gånger kos 38, det kan vi beräkna. Och det blir ungefär 79 Newton. Så den här karln han drar med 79 Newton rakt framåt i den framåtriktande kraften.